viejito? cómo le fue? Bien, mamá. No pasamos nada. Oh. Pero este cabro está aprendiendo rápido. <laughs> Mi niñito. Ay, mamá. Victoria, la cucharita. Uy, viejito, se le está acabando el fuego a la salamandra. Viejito, ¿me escuchó? Se le está acabando el fuego a la salamandra. Ah, yo tengo unos palos afuera, voy a buscarlos y vuelvo. ¿Papá lo acompaña? No, no, no, hijo. Lávate las manos y ayúdala a tu hermana a terminar de poner la mesa. ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere, hombre? No, no, no. Mamá, no veo al papá en el patio. Conociendo a tu papá, seguramente partió para el bosque a buscar la leña. ¿Por qué no le voy a echar una miradita? ¿Papá? Viejo, ¿qué le pasa? ¿Y el Manuel? ¿Dónde está mi hermano? Viejo, ¿qué le pasa? Viejo, respóndame, pues. Papá. Papá Arturo. Papá, Arturo, suelta a la niña. victoria. Suéltela, le digo. Míreme, papá. Mire, nos quieren. Somos su familia. Aléjese.